estamos aquí en el carro, vamos a hacer un safari de dos días, dos parques diferentes. Aquí <laughs> estamos con amigo Adbull, que es Habla español. Habla un poco español. Y bueno, aquí estamos, vamos a andar dos horas de camino al parque. <laughs> Muy bien. Pues aquí vamos a hacer safaris. Estamos contentos. Contentos. Yo me llamo Abdul. Abdul. Sí. Bienvenido en Tanzania. Ahora mismo estamos en Mañara, Parque Mañara. Hay muy grande lago en la parque. Hay muchos animales también. Vamos a ver los animales ahora. Gracias, Gracias. Abdul. Bueno, aquí en la entrada al parque encontramos una especie de mono que se llama el mono azul, miren. Eh, el, bosque negro. Ajá. El bosque negro. Significa que todo el día este el bosque está verde porque agua pasa abajo del suelo. Ah. Sí, hasta la parque. Babunos es el nombre de ese. Babuinos. Babuinos. Ah, bueno. Voy a mostrarles acá los babuinos, que es una clase de mono. Es que me toca acá subirme, mírenlos allá. Ese es un lagarto. Un lagarto monitor. Monitor se llama. Estamos pasando un río. Hay dos pájaros. Bueno. Ah, dos pájaros grandes, se llama en español ah, Ría uh, Ok. Dos parejas. Bueno, aquí vemos búfalos. Cerca de búfalos. Él dice que son machos. Ah, ah de los búfalos. Porque se... nosotros, ¿cómo se llama rosa? Pues estos pájaros se llaman pájaros de Egipto de rosa. como cuchara. Acá hay cigüeñas de pico y cuchara, dice el señor. Bueno, aquí vemos hipopótamos. En el agua. Divinos. Bueno, estos son uno de los cinco animales. Más peligrosos, de están como con nadan ahí o están como caminando en la en agua. Eh. Es que eso verde que estén allá es agua con una hierba que le nace encima. Y ellos se ponen debajo te fascino por el calor. Ah, bueno, esto es Bueno, está divino, la verdad. Toca estar callado, pasito, porque obviamente se asustan los animales, pero es maravilloso. Bueno, como pueden ver, una jirafa sola. Es muy raro eso porque normalmente están varias, ¿no? ¿Cierto, Margaret? Ajá. Pero muy divino. Aquí encontramos las jirafas. Hay tres jirafas y hay flamingos allá en, en ese charco. Hermoso. Miren los pájaros aquí paramos a almorzar, eh, básicamente uno hace que tengan comida, eh, una, loncherita, eh, mire la vista tan divina, todo ese lago, todas esas cosas, es que es maravilloso. Bueno, aquí felices con este safari viendo animales maravillosos. Bueno, estos son palas. Básicamente los hombres tienen cachos, las hembras no. Aquí vemos una jirafa. Hay varias especies de jirafas. Esta tiene las manchas eh, negras un poco más grandes. Y es un macho. ¿Eh? Eh, sí, tiene las manchas negras más grandes que las amarillas. La clase de jirafa se llama Masai. Miren cómo la jirafa abre las piernas para poder alcanzar el agua. Pobrecita, eso le pasa por grande. ¡Ay! <laughs> Ajá. Ah, la mujer tiene pelo. Este, ¿Y, cómo así? ¿La mujer tiene cuernos? A ver, si aquí no tiene pelo, es un hombre. <laughs> ¿En dónde? ¿En la espalda? En la espalda, en el en el cuerno, ¿Es un hombre? Sí, no tiene pelo, en los cuernos para la espalda no tiene. Ah. Este es un macho porque no tiene pelos en la espalda, como, como un copete, como una... como tienen las cebras que tienen como una especie de pelo en el lomo. Mire, eso es una mangusta. Oh, son muy ágiles. Este animal que acabo de filmar es una zarigüeña. Son las, como se dicen en español, zarigüeya, zarigüeña, bueno, zarigüeya. Esas son eh, una especie que eh, puede, matar a una cobra, imagínense. Son muy fuertes con los dientes, sí. Vemos una impala con su bebé. ¡Qué ternura! Mire como la lambe. La lambe. La lambe. esa cosa una me tan divina Estamos felices, no, mm, no habíamos visto tan de cerquita. En el anterior safari sí, pero no tan cerca. No, unos elefantes. Miren qué hermosura. Miren, estamos muy cerquita, miren. Con otro, con otro carro, despacio, se tratan de ayudar para que no asusten los animales. No sé si alcanzan a verme a mí y al elefante desde acá. Estamos muy cerca. Muy cerca, unos 7 metros o, o, o. Bueno, hay unos elefantes que tienen, que nacen con colmillos y otros no. El señor dice que este no tiene colmillos y que son un poquito más agresivos cuando no tienen colmillos. <laughs> miren cómo se está él eh, echando tierra, miren. Miren cómo se ensucia. ¡Qué animal tan impresionante! Margaret. Margaret, aquí ofreciéndonos. Gracias, aquí ofreciéndonos cosas. Habla muy bien el español. hablas poquito, amigos yo no, no, vamos a estudiar, no hablas a, ahí.